Cadascun d'aquests col·lectius que tenim aquí presents té els seus propis accents i les seves característiques personals. Però si en alguna cosa coincidim és en voler donar una resposta contundent a la crisi, a la manipulació constant de qui controla la informació, propietat de grans corporacions i de la banca. Donar una resposta vàlida per a una transformació social basada en valors que ajudin al desenvolupament social i dels individus per sobre dels interessos econòmics. Ens plantegem si en aquest moment històric és hora de canviar aquests greuges que contra la violència cognitiva estem patint durant tants anys i anys. La violència, en les seves diferents formes d'expressió, també té la seva ressonància en allò que anomenem pensar, elaborar idees i modelar consciències. Per això, com a moviments de base volem i animem a tots els ciutadans que expliquin altres punts de vista amb una anàlisi que afavoreixi el pensament lliure, no manipulat, vers una societat democràtica, no violenta i amb ànim d'evolucionar en allò essencial per a les persones. Eh, nosaltres vam, vam, vam sortir de, de tots els moviments socials de plaça de Catalunya a maio del, de 2011. Eh, es van donar compte de que els medis de comunicació de masses no estaven comunicant el que estava passant i si ho feien era d'una forma totalment eh, bueno, mentint i inventant-se les, les notícies. Eh, era necessari contar les coses des de dins, i aquesta és la, la postura de fotomoviment des del, des del principi, acompanyar els moviments socials, som part dels moviments socials. Eh, jo crec que no són sostenibles els grans edificis i el sistema de distribució de notícies de fa 10 anys o, o inclús menys. Eh, és bastant eh, complicat de mantenir la independència amb estructures tan complexes i tan pesades com les que havia abans. Les nostres estructures, eh, crec que la de tots els que estem aquí representats, són bastant més livianes, eh, molt més gent, eh, treballem d'una altra forma completament diferent, la distribució, en el cas nostre almenys, eh, és en, en xarxes socials, és, eh, fan servir les noves tecnologies i eh, des d'ahir eh, informem. <clears throat> I a més, eh, jo crec que un, una de les raons eh, eh per la que s'han tret lleis com, com, la, com la llei Morlassa i tot aquest tipus de, de legislacions és precisament que hi eh, aquests nous medis que ens expressem eh, i, i moviment social que ens expressem eh, fent servir les, les xarxes socials i internet. Eh, <clears throat> bueno, nosaltres vam estar des del principi, com es deia, el, als carrers, acompanyant aquests moviments socials, i des de fa un any, eh, que són algunes de les imatges que estem, que estem veient ara, eh, van, van, bueno, ens va agafar de sorpresa una mica tota la, la crisi aquesta de, dels refugiats. Eh, de fet, hi havia dues persones de Fotomento que estaven de vacances a Budapest. Vull dir, els, els va agafar i van decidir eh, suspendre les vacances i començar a informar del que estava passant perquè els medis no, no ho estaven comptant. No? Dir-vos que, bueno, que tot, tot això que esteu veient eh, és, és, és una, una mentira de què ha passat demà. O sigui, no són refugiats perquè no els han donat refugi, són demanants de refugi en tot cas, eh, i tampoc és una crisi. No hi ha cap crisi de refugiats. Eh, això és un negoci com la copa d'un pino. Eh, <clears throat> hi ha indústries que, que estan fent molts calés amb, amb això. Eh, interessa a nivell polític perquè bueno, interessa mantenir eh, la pressió en determinats països per a tenir un, un, un enemic eh, potent per, a, bueno, per, per continuar amb la història de canviar llibertat per seguretat, eh, estan sembrant l'odi no sabeu amb la, amb la il·lusió que arribava aquesta gent a Lesbos eh, després de passar el que havien passat, la il·lusió amb la, amb la que arribava a Europa i com, eh, com s'han rebut aquí. O sigui, la pregunta ara en, en els camps és per què Europa ens feu això? Eh, lo que contaba Café Amdiet eh, era lo que pasaba en la calle y lo que silenciaban muchos medios. Eh, Café Amdiet fue una idea bastante alocada. Albano creo que se obsesionó con un tema que era la tirada de, la vanguardia, que eran 150.000 eh, números eh, diarios, eh, ejemplares diarios, y que se repartían, entre comillas, gratuitamente en el, metro, en, trenes, en hospitales. Eh, lo que en ese momento veíamos en el periódico, en la vanguardia, eran líneas rojas para los luchadores sociales, líneas eh, verdes para para los estafadores bancarios, bueno, y era todo una, era realmente asistíamos a, un, a un festival de la confusión de la información, ¿no? porque había una voluntad muy expresa por parte de la gente de que este medio surgiera a la calle y que fuera repartido de forma gratuita. Ya no aportar para recibir una publicación, que es lo que hacemos generalmente con otros medios que sí nos interesan, por ejemplo, como La Directa, El Diario, eh, o, bueno, La Marea y tantas otras, eh, tantos otros medios alternativos de los que nosotros también nos nutríamos de noticias, eh, sino digamos, poder eh, hacer llegar a partir de nuestro, de nuestro aporte a un montón de personas que eh, desconocían absolutamente estas cosas y una de las grandes victorias de esto que surgió en abril del 2014 fue que empezamos a repartirlo en los lugares donde llegaban otros medios, también mm, supuestamente gratuitos, pero que no lo eran, porque La Vanguardia era el periódico y es, sigue siendo el periódico más subvencionado de la historia del Estado español, o sea que es una es importante, ¿no? De todos los lugares donde recibía dinero la vanguardia, eh, por qué condicionaba tanto esas, esas noticias, ¿no? Empezamos a llegar a las panaderías, a los bares, la gente nos pedía, bueno, cuando salía, y esto además lo empezamos a repartir con los movimientos sociales que el último número fue la ley Mordaza y que hablaba de los consejos eh, a los que tenemos que desobedecer. Y creo que eh, Café Emblet, ojalá vuelva, si no vuelve volverán otras formas, pero si eh, es muy importante seguir teniendo una tarea de desobediencia en las calles y de información verídica eh, y contrarrestar absolutamente el discurso oficial porque es absolutamente necesario para seguir adelante. Eh, aquí ahora están proyectos comunicativos, que hacemos acción comunicativa, pero todos los movimientos que habían antes también... es doten no, de la comunicació com una eina no, per difondre les seves lluites eh, i, i com aquesta eina ha anat canviant molt al llarg de l'última dècada. Jo crec que un bon exemple és la PA que ha utilitzat la comunicació d'una forma jo crec diferent de la que havien fet molts moviments fins aleshores i que ha tingut unes conseqüències no? molt, molt importants i molt beneficioses pel moviment. La directa Bueno, jo sóc una d'aquestes puretes de la directa que vaig entrar, vaig entrar el 2005 quan estaven fent el número 00, van fer dos números de prova, per tant, ja veieu que la directa té una trajectòria d'una dècada, que fa com molta impressió, de, de periodisme mm, que ara ens costa molt de definir. No sabem si dir-nos alternatius, independents, i no ens agraden massa les definicions, sempre diem que, que el, hauríem de dir-nos que fem periodisme, punt, no? perquè jo crec que un periodisme que no, no, que no està fent comunicació per la transformació social, que no té una consciència crítica, difícilment el podríem anomenar periodisme, no? que sempre ens intentem posar adjectius. I també perquè no som una alternativa real encara, o no ho serem mai, no ho sé, als mitjans de comunicació de masses, això és així, per moltes raons, no? però encara, encara no ho som. Independents sí que, sí que ens hi definim, i quan ens definim independents sempre diem que només depenem de les subscriptores i els subscriptors que donen suport al projecte. No? Això, això, això és rellevant. No? Llavors ens referim a que no som dependents de cap poder polític i econòmic i d'alguna manera directa el que ha vingut reivindicant durant aquests 10 anys eh, és aquest tercer espai no? de comunicació que no és aquest espai ni privat ni públic entès com a... Eh, vinculat al govern de torn, sinó aquest espai comunitari de comunicació comunitària. Ser un mitjà de, de comunicació per la transformació social, que és com normalment ens autodefinim, no n'hi ha prou en fer denúncia i en fer, en fer crítica, en desmuntar el poder, en, no, en, posar, en fer llums i taquígrafs són sobre els abusos, que la directa ho ha fet molt i ha, i ha tingut no, un pes important, doncs com amb el tema del 4F, que vam seguir una portada del 2006 ja explicàvem el 4F o amb el cas d'Ester Quintana, no? que hem anat, sí que hem anat traient tots aquests casos, però també ens plantegem com a mitjà que hem de ser una eina que no desanimi no? només, vull dir, hem d'animar l'acció i hem de visibilitzar un munt d'alternatives i de projectes que ja estan construint i ja estan transformant no? actualment i això és un, és un, un eix bastant important. No? Una comunicació que no invita a l'acció per nosaltres no serveix de res no? i això és com un objectiu que ens plantegem. Som periodistes que ens, quan ens pregunten que per què ho feu és perquè estem emprenyats. I per què estem emprenyats? Doncs perquè fa molt temps que es menteix de forma sistemàtica i de forma impune per part dels grans mitjans de comunicació. Abans que res, no, ho vull dir d'entrada, no és cap del que dir, el que pugui dir no és cap crítica a cap companya ni company periodista dels mitjans de comunicació. Però sí que estic adreçant-me a les propietats d'aquests grans mitjans, que sabem que de cap manera poden ser eh, independents i informar en favor, de, o, o millor dit, no tant en favor ja, ni tan sols, sinó informar dels problemes reals de la majoria, no ho faran perquè han estat cooptats. Crec que això, aquesta dimensió, que és un dels objectius de SICOM, intentar que aquestes qüestions s'entenguin, trencar la dissonància cognitiva que ens impedeix a tots i totes creure'ns aquestes determinades coses, doncs, mm, de veritat, posem-ho en el primer pla, pensem-ho i pensem quines són les grans condicions que en aquests moments impedeixen tenir un debat democràtic, un pensament crític suficient en els mitjans i en la societat com perquè puguem fer aquesta transformació social tan imprescindible que necessitem tots i totes. Com ens podríem definir? Per on podríem tirar? I ens vam imaginar el naixement d'un nen o d'una nena. I en el naixement d'aquest nen o en aquesta nena li vam posar necessitats. Eh, per tant, Mm. per tirar endavant totes aquestes coses, que és impossible des d'un punt de vista, necessitem xarxes i necessitem anar fent cadascú el que pugui i anar-ho fent de forma cada vegada més coherent i més organitzats. Però també cal combatre algunes idees bàsiques que tots plegats, totes, ens acaben marcant a l'hora de mobilitzar-nos, de, de creure en les nostres possibilitats, amb les nostres capacitats. I algunes d'aquestes idees venen de ben petits, venen de l'escola. Perquè us en diré tres. Una, la propietat privada és intocable. I no ens diuen que hauríem de plantejar-nos com s'ha acumulat aquesta propietat privada, si s'ha obtingut per mètodes legals o no, i qui la té. Però això no ens ho diuen. La que ens diuen des de ben petits és la propietat privada és intocable. La segona cosa que et diuen és els deutes es paguen. Caram, i com s'han generat aquests deutes? Qui ens els ha fet generar? Com han vingut? Són legals? És un abús? És usura? Prohibida pel Codi Civil espanyol del segle XIX. I una tercera, perquè no ens escapem. Obediència. Nen, nena, has d'obeir. Eh, trataré d'explicar molt muy breve és presença. Presenza. Eh, esta es una proposta viva frente a uno de los conflictos más relevantes del mundo contemporáneo, que de algún modo ha sido ya descrito no solo con las intervenciones vuestras, sino también y sobre todo eh, de los distintos movimientos sociales que han expresado esta tarde su necesidad de difusión de el problema real que nos afecta en tantos campos y que los medios silencian permanentemente o no informan adecuadamente. El conflicto contemporáneo, del mundo contemporáneo en el que presencia se inserta, es el del poder mediático. Eh, esta es una agencia de noticias que trabaja desde una perspectiva en el escenario mediático buscando aportar en la construcción de otra mirada y de hacerlo coherentemente de otro modo. Eh, el enfoque que prima es el enfoque de paz y no violencia, denunciando la tremenda incoherencia del sistema. Quiero decir que lo que nosotros buscamos focalizar diariamente si lo encontramos, en la medida que podamos. Em, no es solo la denuncia de la incoherencia de este sistema y su violencia, sino poner la mirada atendiendo a lo local, a lo arraigado, buscando en la base social en esos vínculos que están en la convivencia humana, eh, que están en los movimientos sociales, como los que se presentaron recién, eh, aquellos hechos que pudieran llegar a constituir la fuerza, el, el proceso, la dirección de pequeños efectos de demostración que si fueran difundidos adecuadamente y mundialmente, podrían llegar a animar la esperanza real de un cambio y pudieran peraltar las posibilidades de que nuevos vientos levanten el futuro. Como ya ha eh, la Raquel y la Pia, Presencia es una agencia de noticias online per tant no fa cap edició impressa. Però eventualment, cada dos anys, com comentava la Raquel, fa una impressió d'un llibre que en aquesta ocasió hem agafat el títol del llibre pel títol de les jornades, que es diu La crisi global, conseqüències i oportunitats. El títol és aquest perquè pensem que ens trobem en un moment molt important, que aquesta crisi no és conjuntural i tampoc és local, que és una crisi del sistema, potser de la civilització, i que afecta a tot el planeta. Llavors, per donar resposta a aquesta crisi, creiem que no cal només un canvi d'institucions. Creiem que cal un canvi de model, un canvi de, la, de relacions socials i fins i tot un canvi en el nostre estil de vida. Al pròleg del llibre es diu, es fan les següents preguntes. Estem davant d'un canvi de civilització? Serà que finalment s'està desarticulant el sistema? Serà que s'obre la possibilitat de reorganitzar la vida des dels valors humanistes propis d'un socialisme libertari? Volem creure que sí. Volem creure que està sorgint un nou horitzó de la mà d'una generació jove que es manifesta arreu del planeta. En aquest nou horitzó, voldríem que el desenvolupament fora de tots i totes i per tots i totes. Que el desarmament es convertís en un compromís global. Que el desafiament ambiental es prengués seriosament que, les, que cap ésser humà fos il·legal i que tots i totes tinguéssim les mateixes oportunitats. A presència ens interessem per tot allò que fan els col·lectius de base, perquè creiem que aquest canvi que és tan necessari no es donarà des de les cúpules, no es donarà des dels polítics que ja estan arrelats al poder, sinó que es donarà des de la base social, des dels col·lectius i que serem nosaltres els que podrem canviar aquest món. La nostra tasca és obrir el futur, construir propostes. Com, es, com us explicava la Raquel, aquest és el llibre, tenim uns exemplars a fora, però el podeu baixar del site de Presença en PDF. Moltes gràcies a tots i esperem trobar-nos amb una altra oportunitat. no quería que nos fuésemos sin antes invitaros a todos, seáis colectivos, seáis medios de comunicación, seáis individuos, a colaborar en presencia, a participar cada uno en la manera que le parezca más oportuno. Estamos abiertos en la redacción de Barcelona a que cualquiera será bienvenido, así que os esperamos y esperamos que hayáis pasado un un rato agradable aquí entre todos. Hasta la próxima y gracias por la asistencia.